Ah, Uh, la city, un niño. Le cœur Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Son réalité, hermano. No pienso mucho a la hora de crear Sale solo, me dejo llevar Antes tengo que desconectar de todo Tengo que estar bien conmigo mismo si no me agobio Fuera la negatividad y todo ese odio Quiero mucha felicidad en mi entorno Que esto no vaya bien, que nunca nos falte un trozo Que el pan esté encima de la mesa y los platos estén llenos nosotros miramos uno por el otro Aunque estemos distanciados, aunque estemos a kilómetros Aquí nadie pasa hambre Siempre estamos juntos de cualquier manera Aunque estemos muertos, aunque estemos dentro fuera Siempre estamos juntos de cualquier manera Aunque estemos muertos estemos dentro o fuera Siempre estamos juntos, de cualquier manera Aunque estemos muertos, aunque estemos dentro fuera No te lejos de tu gente cuando haga falta Lo que tengas que dejar, dejarlo ahí ya está No dejes a los tuyos de lado cuando yo no te falla, Cuando necesitabas ayuda, ahí estaba Te dieron amor, te dieron comida y cama Valora la lealtad si no te darán la espalda Tiendo cojones, vuelva al barrio y ayuda a la mamá hay una visita a tu hermano, te de cristal en casa. De un día para otro todo puede cambiar. Disfruta con tu mente, busca la felicidad. De un día para otro todo puede cambiar. Disfruta con tu mente, busca la felicidad. un día para otro todo puede cambiar. Disfruta con tu mente, busca la felicidad. Oh.